तुझसे मिलके ये धड़कने लगी है सांसें मेरी चलने लगी है तुझसे मुझसे भूल गई मेरे दिल की हर धर...